pessoal! Vocês gostaram do filminho que passou? Legal! Mas aposto como vocês vão gostar muito mais desta série especial que eu, o grande diretor Cascão, separei para vocês. Ai, preparem-se para rir! Meow! Ha ha ha! Oh, no. Bem, é melhor vocês assistirem ao próximo filminho, Ai, que eu espero que seja mais divertido. Oh.